Quiero un México que valore su pasado indígena, pero sobre todo que reconozca la vitalidad e importancia de los pueblos indígenas actuales. Que ellos vivan en condiciones de igualdad en un país que les garantice el desarrollo pleno y autónomo de sus capacidades culturales, económicas y políticas. Yo soy 132.